गाइस वेलकम टू बिहारी हम हाँ, दोबारा से आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो चैलेंज होने वाला है वो होगा टू के जी राइस और मतलब राइस और जो चिकन करी है कंट्री चिकन है ये दोनों का हम लोगों ने वेट किया हुआ है तो वन के जी मेरे प्लेट में और वन के जी दीदी के प्लेट में है तो चलो इस चैलेंज को शुरू करते हैं करना परेशान हो गए हम लोग ढाई साल से देखो ये क्या है chicken leg piece Oh, let me up with a bright smile on. खत्म हो गया इसका आधा हम्म। मेरा उसका ज़्यादा कैसे बाकी है इस बार लगता है मेरे साथ चीटिंग हुआ है you, but from hurry. love, ooh, somebody else, and that is you, ooh, ooh, falling with you, not the only one doing me, you already feel it there, give me a little more dark in the spotlight, do I wanna know something? You look into my eyes and fell like गई खाली फर्स्ट टाइम हम जीत गए हम विनर कुछ सेकंड के लिए हार गया लगभग एक से दो सेकंड के लिए इतनी खुशी हो रही है पिछले दो तीन बार में फर्स्ट टाइम विनर वाओ दूसरा मेन था इतना बड़ा बड़ा पीस था ऐसा कुछ नहीं है ये खुद से ही ऐसा वाला लिया था ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं कोई नहीं नेक्स्ट टाइम फिर से आपका भाई जीतेगा चिंता ना करो भाई अपन जीतेगा अगले नेक्स्ट टाइम फिर से विनर देखते हैं देखते हैं आने वाला समय बताएगा चलो इस सबको पहले क्लियर कर देता हूँ उसके बाद आप लोगों से आकर के मिलता हूँ टाइम तो नहीं देख पाया जब वीडियो एडिट होगा तो टाइमिंग हो सकेगा तो आप लोगों को स्क्रीन पर लिख दूंगा मैं चलो पहले इसको क्लियर करते फिर आप लोगों से आकर उसका जो बोलना बोलना तो जैसे कि ये हार फीका है और इसके लिए एक न्यू पनिशमेंट मेरे तरफ से फर्स्ट टाइम देखिए क्या है बताइए बताइए क्या है मिर्च पाउडर its powder 1 tablespoon इसे खाना पड़ेगा इसे अगला बार इसे तगड़ा पनिशमेंट <laughs> दीदी के लिए रख देंगे हम कोई बात नहीं बिना पानी के कितना अच्छा से बोले बिना पानी के हाँ हाँ कितना तीखा लगेगा अभी कुछ ज्यादा नहीं हो गया दीदी ज्यादा नहीं है कम ही है और हाँ, बचा हुआ है बचा हुआ और हाँ तो ये हो गया अब इससे ज्यादा और क्या लेंगे अच्छी तरह से खाइए चबा चबा के खाइए ऑर्डर है कैसे चबा करके खाएंगे गोटे का पुजिन <laughs> हम्म, कैसा लग रहा है कौन सा धुआं निकल रहा है पिछले दो तीन बार से मेरे को पनिशमेंट मिल रहा था सोचो मेरे को कैसा लगा होगा गुड गुड हम्म। <laughs> नहीं है हम्म। धुआं निकल रहा है ऐसे कान से कैसा लग रहा है बदला लेगा बड़ों पर बदला लेगा अपन चलिए इतने ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय